Mate, buksan mo na yung chichirya mo dyan. Tapos may maditinig ka sa likod mo. Uy, pingi naman! Ang sarap naman yan, classmate. Best friend, pingi din ako ha. Class President. At malakas ka sa mga subject teachers natin. Tapos, ikaw din yung pwede magpa-extend ng deadline ng project natin. Hindi eh, ba? Wow na wow! Yung nag-quiz, tapos ikaw lang yung may pad paper, ito marinig mo. Huy! Bigyan kita last week, di ba? Ugi! Pingin naman. Grabe! Damot naman. Yung pagkatapos ng quiz at yung nagdi-discuss ng sagot sa blackboard after ng exam, nagtatanong kung A e or B tapos bigla kang sisigaw at ang sagot mo ay false, 'di ba? Tawanan. ikaw na kinabitan ng brace nung simbrick. Tapos, guys, naka-brace na si Alex. Smile ka nga! O, di Eh, ito pa, surprise ni teacher yung alphabetical daw ang recitation nyo, tapos A ang apelido mo, di wow. Comment down below kung gusto nyo pa makapanood ng kwentong kakaiba.